<laughs> Ride or die, packst du den Grinder rein Für mich wird das einmal eins, für euch ist es nein, bald nein Schippe den Handy rein, bin niemals satisfied I'm hustling man every night, Lass sein Baby, let's get fly Ride or die. So, erfolgreiche Session gehabt und jetzt geht es nochmal zum Workout. Ich zeige euch mal, was ich so an Training mache, wenn mal kein Wind ist. Wir haben zwar jetzt Wind, aber nichtsdestotrotz geht es an die Klimmzugstange. Vorne trocknet noch der Kite, da kommt der Bin und dort ist die Station. So, wir gehen zusammen an die Station. Immer mit dabei meine kleine Katze. Guck, wie ich drip in den Fanny Jeans. Ich nehm noch ein Zip für die Enemies. Nein, es kann Trip, wenn er endet nie. Augen zu, und unterdrücke die Memories. Fliegen nach Mexiko. Für uns so das beste Draw. Warte drauf, dass sie Trottels lassen. Wär doch eh für uns alle am besten so. Schau mir in die Augen, sie funkeln. Lauf allein und ich lauf im Dunkeln. Halte an und ich guck in die Sterne. Frag mich, wann ich denn endlich ein Stern bin. Ride or die. Packst du den Grinder rein? Ja, unser Gym hier am Strand besteht aus verschiedenen Gewichten. Die 8 Kilo Hanteln hier vorne dann die 25 Kilo Hanteln und ebenfalls 25. Ja, da vorne natürlich eine Toilette, ganz wichtig, da kann man auch Übungen mitmachen. Ein Reifen zum Umstoßen und ein Reifen zum Ziehen, dann einmal eine Schrägbank zum Drücken, eine gerade. Also wer auch immer mit dabei sein will und mir helfen will, das Gym weiter aufzubauen, feel free, come to Jabba und let's train. Aber erstmal weiter geht's, 25 pro Seite, 50 Kilo. Dass ich nicht durch den Zoll komme, war mit Brüdern auf Bergen, so muss es sein, besser ever, wir pumpen Miller. Glaube meinem Herzen sind Löcher Haut ab, ich hab zu viele Pfeile im Köcher Fahren noch Reaver, die anderen so fake sind Lauf durch die Nacht, auf den Lippen ein Lächeln Brauch keine Brille, sie glasklar Früher schon Doc und auch früher schon Master Scheiß auf den Regen, ich ja. die Diejenigen, die sich gefragt haben, was macht er nur mit dieser Toilette Was hat es damit auf sich, das zeige ich euch jetzt Jordan, Tränen im Gesicht, aber kennt keine Sorgen Flieg in den Süden, doch laufen in den Norden Kriegen nichts von meinem Schmerz ab Haben sie verdient, kriegen nix vom Herz ab Mach's für die Färben, sonst jemand Lauf durch die Nacht, doch am Morgen im Beamer Ride or die, packst in den Grinder rein für mich wird das einmal eins, für euch ist es nein, bald nein. Schippe den Handy rein, bin mal satisfied. So Leute, das war's auch schon wieder von Gerber. Pack die Kamera jetzt nach dort an die Ecke und dann könnt ihr den Sonnenuntergang genießen. Ah. Ehrlich. Ja. ride or die Packst du den Grinder rein, für mich wie das einmal eins